पानी धेरै हाल्यो भने जम्मै उम्लिन्छ भुटेर पकाउने चिज भएर तेल हालेर भुट्न हुन्थ्यो पछि हेरै भुट्न चाहिँ किन नभुट्ने कोक्याउँछ कोक्याउँछ चाउमिन बेचार राखेर तातो पानी तातेपछि कुकरमा हालेर सिटी लगाइदिएपछि पाल्छ अनि झिकेर फेरि अर्को भाँडामा झान्ने हुन्छ भ्याउ काटेर पिउनु सक्यो अब के छ यहाँ गएर पानी तातिरहन्छ यो काटेर राख्छु त्यसमा अनि यसमा हालिदिएर अनि यसलाई चाहिँ यसरी पकाउने हो यसरी पकाउने अलिकति हेर्ने भनेपछि यो अमिलो राखेर पकाएपछि यो चाहिँ के यो आँप अमिलोको लागि अमिलो भन्दा यो राम्रो हुन्छ नि त अहिले यतिखेर त अनि यो नभए अमिलो राख्ने हो यसलाई यो अमिलो चाहिने चिज हो यो आँपहरू यसरी काटेर राखिदिएपछि टक्क आउँछ काँचो आँप बढी चर्को पनि मिठो हुँदैन अमिलो न नभए नि मिठो हुँदैन यसरी रदेसी सँगसँगै पाल्छ अमिलो नि हुन्छ यसरी आएर सिटी लगाएपछि एकछिन अनि पछि पिङ्कान राख्ने झानझन पार्ने यो हौसलको भएर मिठो भएन भने मात्रै नत्र त मिठै हुनुपर्ने हो लसुन हो यो लसुन हाल्नु पऱ्यो यो अदुवा अदुवा पनि अदुवा छिचेर मसाला साइसिङ पिसिँदैन यो लसुन यो जिरा मसला यो लसुन हलुवा मसला यो भयो खुर्सानी यसरी पिसेर पाकेपछि राख्नु के यसलाई कसरी यसरी पि मसलामा पिनेर पाकेपछि झन् पानी बेला राख्यो नि ठिकै हुन्छ अनि राखेर पाकी भएपछि घोलेर त्यत्तिकै हालिदिने हुन्छ मसलामा पिनेर हालिदिने हुन्छ यो पिना पहिला पहिला चाहिँ त्यही अमिलो र नुन बेसार हालेर सिटी लाउने सिटी लाएर पाकेपछि जान्ने अर्को जाने बेला हाल्ने हो यो त I, I a o u l d h a n e you another one. बनाएर दिएपछि खाइदिन्छ नि त यो यो किना भनेको यही हो मसला मरमसाला यही हो यसरी हालेर पकेपछि भुटेर झन्कार्ने यसलाई के के हो यो प्याज यो प्याज फुराउने अनि माछा फुराउने प्याज किन्ने होला नि यो माछा त्यो पनि यस्तो चिज हो अब जे पनि वनको कन्ठमल पनि बनाउने पुगेर बिहा पुग्यो भने मिठो हुने हो नत्र बनाउन नजाने मासु पनि छ यो वनमा गएर खोजेर ल्याएको यता भन्छ जजुको न्युरो गुडको सबै थोरी मिलाएर पकाएर झानझान गरेर पकाएपछि अब यसमा भयो चटनी राख्ने नभए यसमा मात्रै नि मिठो हुन्छ दालको सट्टा अर्को तरकारी सुक्खा थोरै बनाउने भएदेखि दाल बनाउनु पर्थ्यो यो भएपछि दाल नै चाहिएन अलिक चटनी भयो भयो भात खाने हो नि पत्याएन चटनी बनाउनु भनेको केही छैन टमाटर छोरी पनि पाकेर हिँड्छ टमाटर खोर्सानी हाल्दैछु नुन हालेँ देखिया त यो के हाल्यो के हो तिल barro. Já vou fazer de Thank you.